Тема 826. Куры в аренду. Когда я увидела в своем супермаркете продающуюся готовую рассаду, подумала, бизнес можно делать не только на острой необходимости, но и на возможности кого-то в чем-то выиграть. Настоящие огородники, конечно, выращивают рассаду сами, но занятые люди, малосмыслящие в растениеводстве, возможно, предпочтут просто купить рассаду. Им это проще и, возможно, выгоднее, если они настолько бестолковые, что способны погубить свои растения растения и остаться на бабах. После такого примера бизнес по сдаче кур в аренду не кажется невозможным. В США одна семейная пара, Джен и Фил Тампкинсы, как раз занялась подобным бизнесом. Причем, он у них развился естественным путем. Они живут в деревне Фрипорт в штате Пенсильвания и выращивают кур себе на удовольствие. Поглядывающие на них соседи решили тоже осчастливить себя куриным кудахтаньем и свежими яйцами. Но у большинства из них из Этой затеи ничего не получилось, то ли курочки не выжили, то ли яйца отказывались нести, и более удачливые соседи решили им помочь. Они подобрали для них подходящих несушек и стали сдавать им их в аренду. Uh, вместе с переносными курятниками, кормом и паилками. И стоит такое удовольствие 350 долларов за полгода, с мая по ноябрь. Именно в это время курочки лучше всего несутся. В чем удовольствие для клиента? Во-первых, он получает настроенную и налаженную систему производства свежих, экологически чистых яиц. Его участие заключается в простой процедуре добавления корма, долития воды и периодического передвижения переносного курятника на свет свежую травку. Во-вторых, конечно, это сами яйца. Они не просто экологически чистые, они стопроцентно экологически чистые, так как арендаторы куриц берут их непосредственно от производителя, а не в магазине. Где с этими яйцами делали неизвестно чего. В-третьих, для иных владельцев задних дворов. Backyards послушать мирное кудахтанье курочек, истинное наслаждение после трудового дня за чашкой чая во дворе. Поставщики работающих курятников гарантируют 8-14 свежих яиц каждую неделю. Вообще, куриная тема для США очень популярная. В интернете у них существуют целые сообщества любителей выращивания кур. Множество предпринимателей и даже дизайнеров участвуют в производстве самых разных курятников. И вышеуказанная семейная пара, не первая, которая додумалась сдавать куриц в аренду. Еще раньше них, в 2012 году, подобный бизнес создала другая семейная пара, живущая в пригороде Вашингтона. Они назвали свой бизнес бизнес. Rent a coop. Возьми в аренду курятник. Rent a coop.com. Эти ребята так раскрутились, что сдают в аренду свои курятники круглый год, но они и живут южнее, во влажном субтропическом климате. Начинали они с 5-6 курятников в месяц в 2012 году, а сегодня они сдают по 25. 30 курятников в месяц. И собираются открывать еще один филиал в Нью-Джерси, это уже рядом с Нью-Йорком. И цены у них нехилые, 180 долларов в месяц. Но это и понятно. Пригород Вашингтона, столица США, не может не создавать высокую прибыль. Я не предлагаю вам тут же заняться разведением кур и сдачей в аренду курятников на Рублевке. Предполагаю, что подобный бизнес у нас тоже есть, ведь держала у себя в саду Алла Пугачева петуха. Но задуматься можно, ведь в советское время был вариант взятия в аренду коровы у колхоза для производства молока для себя. Судя по мультфильму «Каникулы в Простоквашино», где пес Шарик говорит «Корова у нас чья? Государственная. Мы ведь ее на прокат взяли. Значит, эта схема рабочая. Человек может взять в аренду корову, курицу, яблоню, грядку, а бизнесмен может подготовить ему все необходимое, чтобы клиент начал сразу этим пользоваться, а не думал, как к этому делу подойти, с чего начать, как суметь что-то вырастить. Для пользователя в такой сельскохозяйственной аренде три удовольствия. One возможность получать для себя натуральный продукт, 2. Участвовать в процессе выращивания – это интересно и познавательно, особенно если рядом с вами будут дети. 3. Тихая радость от общения с природой, лишний повод покопаться в родной земле, полюбоваться на родные закаты, забыть о компьютере, телевизоре и мировых проблемах. Ну, а для сельскохозяйственного бизнесмена доход, большой или маленький, зависит от масштаба.